እንዴት ነው አሁን የምሰራውን እዚህ እኔ እኔ የሚገርም ኮምፒውተር ያበላሽተው ወይ ሳይማሩ በዘመድ ምናምን ገብተው ይሄ ሁሉ ይሄ ሁሉ ሰራተኛ አለ። ግን ይሄ ሁሉ ሰራተኛ ሙሉ ደሞዝ ለመቀበል ብቻ ደሞዙ ሰዓት ጠብቀው መጀመሪያ የተቀመጠ ሰው እንዴት ነው የምሰራው እዚ እንዴት ነው እዚ አሁን ስራ እየሰራ ያለው? እስቲ ይሄ ሁሉ ደብዳቤ እዚህ ሌባ ሁሉ አስቀምጠው ይህ እንዳለ እንዴት ነው እንዴት ነው የሚያደርጉት? ስራ ራሱ እንዴት ነው ሁሉ ነገር ጨምሮባቸው ሁሉ ነገር እንዳለ ያልጨመረ ነገር ሽንኩርት ጨምረ፣ ስኳር ጨምረ፣ ምን ጨምረ። እሺ ይሁን። እንዴት ነው እንዴት ነው ኑሮ ራሱ እንዴት ነው የሚኖር? እንደ እንደ ኮምፒውተሩ ራሱ እንዴት እንዳበላሹ ሳይማሩ ዝም ብሎ ቦታ ይዘው በጎረቤትና በዘመድ የተቀመጠው ህይወት እንዴት ያለ ነገር ነው የሚሰሩ እነዚህ በዘመድ የተቀመጠው እንዴት ያድርገው እንዳበላሽ ኮምፒውተር ካውት ህዝብ እኔ እኔ ነው ዋጋ የምሰጠው። ዝም ብሎ መጥተው ሲረማ አይሰራ ወንትናል እዛ ቡና ቦታ የተቀመጠ ሰዓቱ የፈጀ ነርፔ ሰው ላይ የሰበረ አይ እግዚአብሔር እናንተ ይቅር ይበል፣ እግዚአብሔር እናንተ ይቅር ይበል። እኔ ምንም አልልም። እኔ እያንዳንዳችሁ ሁለት መቶ ሆናችሁ አምስት መቶ ሆናችሁ እያንዳንዳችሁ ሰብስቤ እኔ ካላባረርኩ እኔ ዶግሶ አሉ። እኔ ዶግሶ አይደለሁም። እናንተ ቆይ። አቤት። ሰራተኛ ነበርኩ። እዚህ ሰላም ነው? እንዴት ነው? ወደ በል ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው። አለ አይደል? እና ስትገባ እንዴት ነው የገባው? አገባብር ያስታስጣል። ጸባይ ምን አታስተካክል። ምን አደረኩኝ? በበር እኮ ነው የገባሁት። አንተ እዚህ እዚህ መስሪያ ቦታ እዚህ ውስጥ ቀባይ ያለነ ነው የቀየርከው። እንዳልነበረ አድርገህ ነው የቀየርከው። መግባት ነው ግን እንዴት ነው የገባሁት? አንኳኳውና ገቡ። ይቅርታ ጋጠፋ አንኳኳ እንዴት ነው መጣ የገባሁት? አስተያየትህ ስትገባ አመጣጥ ገና እዛ በር ላይ ሆነ ስትመጣ ነው እኔ እዚህ ሆኜ ያየሁ የት በር ላይ ተገናኝተን? የት በር ላይ አንተ እኔን ማቋን ተንታ። እሺ ማ ይቅርታ፣ ማን ልበል? አላወኩም፣ አልገባኝ። ማን አንተ? ዶክተር ነና ዶክተር አታውቅም አንተ? ማን ምለው እስቲ አንብብ። አቶ ዶርጊሶ ዳርባጫ ዳርጫ አይደለም ዳርፋጫ ነው። አቶ ዳርጊሶ ዳርጫ ዳርጫ ነው የምለው አንተ ስታነባ ዳርባጫ ነው እንጂ የምለው አንተ ዳርባጫ ዳርባጫ ነው ዳርጫ ሆናል እንደ ዳርባጫ እኔ ያው ከዚህ በላይ እንዴት አድርጌ ዳርባጫ ነው ዳርጫ ሆናል እንደ እሺ ይቅርታ ይቅርታ ምናልባት ያው አነጋገሬ ይሆናል አነጋገሬ ነው ታጠፋ ይቅርታ ኧረ እባክህ አነጋገሬ አጠፋ ይቅርታ ወንድም እኔ ወንድም እኔ ወንድም ነው የምትለው ምን ችግር አለው እንዴ ወንድም ማለት? አንተ አስተዳደር ሆኜ ወንድም ትላለህ። እኔ እኔ ምንም የማውቀው ነገር እኮ የለም። አጋጣሚ ቢሮ የሆነ ጉዳይ ፈልጌ ስመጣ ሌላ ሰው የግድ ለአንተ መታወቅ ነበረበት ማለት ነው። የደረሰኝ ነገር ስለ ይቅርታ ካጠፋው ይቅርታ ካጠፋው ይቅርታ ይቅርታ ብያለሁ። ግን አንተ እንደዚህ እንደዚህ አይነት አገብ እንደዚህ አይነት ጠባይ ያለ ነው። አንተ እዚህ መስሪያ ቤት ያስገባ መጀመሪያ ነበረ ማለት እኔ እናንተ ካለ ዛሬ ታይተን እናውቃለን። አላውቅም ካለ ጋር የት ነው የምትታየ? የት የምታውቀ እንትን እኮ እየተናገርከኝ መሰለህ፣ እየጮክብኝ እኮ ነው ንግግርህ ላይ ገና ጆሮ ነው መጥቼ ጥሩምባ ይሸነፋለሁ። እንደዚህማ እንዴት እንደምንድን ነው እንዴት እንዴት ምንም ሳላጠፋ እንዴት ነው በሌላ እንደዚህ ነው የምትገባ? እሺ ይቅርታ፣ እሺ ይቅር ይቅርታ፣ እሺ አለቀ። ይቅር ይበል። ማን? መምህር ቶልቻ እባላለሁ። ቶልቻ ቶልቻ። አዎ ለዛም ቶልቻ ሰው ላይ ዝም ብሎ መጥፎ ንግግር ይናገራሉ እንዴ? መጥፎ ነው፣ ኦልቻ መጥፎ ነው። ስም ያወጣ አንተ አይደለ እንደ ኦልቻ ብለህ ያወጣ ስም አንተ አቢዩዝ አደረጉኝ ማለት ሰውነቴ ላይ እንትን አቦዝ አቢውስ አደረጉኝ ማለት የሆነ ዘለፉኝ ለማለት ብዬ ነው። ዘለፉ አርባክ ዘለፍ ኩምቤ አይደለ ዚሆን አይ በቃ አሁን በጣም እንትን መንገድ ያለፍን መሰለኝ። ምንድን ነው መንገድ ያለፍን? አንተ እንዴት እስከዛሬ ዛሬ እንዴት እንዳበሳጨኝ አታውቅም። አስቸገርኩት። እንዴት ማታስቸግር አንተ እኮ ትልቅ ሰው እኮ ነኝ። እንዴት ነው ማስቸግረው? በምን ተገናኝተን ማለት እኔ እናንተ በምን ተገናኝተን ነው? እኔ እኔ እኔ እዚህ አሁን አሁን ራሱ አገባብ ልክ ያልነበረ እኔ አልተመቸኝም። ይሄ ጸባይ ለምንድን ነው አታስተካክለውም? ሁለተኛ ስነ ስርዓት ስራ ትሰራ ሴቶች እየጠቀስክ ያስቸገርክ እኛም እዚህ የተቀጠሩ ሴቶች አለቁ ሁሉ። እንዴት ነው እሺ? ኢቲክስም አይፈቅድም። ምን አልክ? ኢቲክስ ያልኩት። ሰክሴ ኧረ እንደዛ አልተናገርኩም። ብልግና ethics ማለት አንተ ቋንቋ ነው የተጠቀም። ethics ማለት ስነ ምግባር ማለት ነው። ስህተቶቹን እያየን ሳክስ ያልክ እና ሳክ መሳቁ ቀሚስ የለበስኩ መሳቁ። አይ እኔ አልወጣኝም፣ እንደዚህ ነገር አልተናገርኩም። እና ሳክስ ትላለህ አንተ ዳር እንደዛ አላልኩም። እንዴ ነው እንዴ? ለማን ማስረዳት? ለማን እኔ እኮ እንደዛ አልተናገርኩ። ምንድን ነው ያልከው? ኢቲክስ ሴክስ እያልክ እኮ ነው። አይደለም ሴክስ ማለት አይደለም ethics። አረ እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ ስነ ምግባር ለማለት ፈልጌ አይፈቅድልኝም። እኔ ከማንም ሴት ጋር እንደዚህ እኔ እኮ በዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ትልቅ ዋጋ የከፈልኩ ሰው ነኝ። እንደዚህ አይነት ወራዳ ስራ እኔ በእኔ ዘመን አድርጌ አላውቅም። ወራዳ የራሴ ነው። ወራዳ ትላለህ እንደ ሰው። አይ በቃ እንዴ ስነ ምግባር ማለት እኮ ነው። ስነ ምግባር ወንድሜ አስቸጋሪ አንተ አንደኛ ይጀመራል። ወልቻ አንድ ነገር ልናገር ፈልገን ነበር። እዚህ ቤት አንድ ከዛሬ ጀምሮ ብዙ ጊዜና ብዙ ዘመን እያስቸገርክ ኖራል። እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ እንዳንተ አይነት መስሪያ ቤት ያስቸገረ ኦልቻ የለም ያስቸገረ እንዳንተ አይነት ደግሞ ክብ የለም። ስለዚህ አንተ ያስቸግራል። ስላስቸገርክ አንተ እጅ ያማል እጅ ያማል እጅ ያማል አለም ያንተ እጅ ያማል ኮምፒውተሩ ገዘ ኮምፒውተሩ በየት በኩል ደብቀ ውጣ ይሁን በየት ያርገ ይሁን ወሰርክ። ኧረ እኔ እንደዚህ አይነት ስነ ያለው ሰው ባለፈው ዘበኛው ከአንተ የተቀበለው ኤርፎን ነው አለፈ ብለን ደግሞ ሌሎች ደግሞ ሴቶች ዘብረው የሚሰሩ ሴቶች እያለቅ የጠቀስክ ታልፋለህ። የተጋነነ ውሸት ነው። ሆነ አንተ ማውቀው ነገር የለም። እንዴት ነው የማታውቅ? አቡሹ ቦቹ ልባል እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም እኔ። ማታ እኔ አላውቅም። አንተ የት ካለ ዛሬ አይተኝ ታውቃለህ እንዴ? አውቃለሁ። እንዴት ነው የማላውቀው? ስማ አሁን አንድ ነገር ልንገርህ ቤት ውስጥ በማስቸገር ቤቱ በመጥበጥበጥ ቤቱ እየነወጥክ በማስቸገር ሴቶቹ የጠቀስክ እቃ እጅ ያማል ያስቸገር ኮምፒውተር እየሰረክ ሁሉን አትደንግጥ። ምን ያደረገጠን የምትደነግጠ ያ ቁጭ በል ቁጭ በል። ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ውስጥ ስለ መልቀቃት ተሰጥቷል። ሄድ መስራት አትችል። ምን አጥፍቼ ነው? አቅዳና አንብበና ያ እኔ እኮ የቤተሰብ ኃላፊ እኮ ነኝ። ቤተሰብ ኃላፊ ቤተሰብ ኃላፊ ሆነና ስክስ ስክስ እያልክ እንትን እንደዛ ለማለት ፈልጌ እኮ አይደለም። ኢቲክስ ነው ያልኩት እኮ። አሁን ያልክ ከሆነ ስክስ እያልክ አይደለም፣ እንደዛ አይደለም። ስነ ምግባር ማለት እኮ ነው። ስነ ምግባር አርባክ እና አማርኛ ለምን ያልተጠቀምክ? ይቅርታ አድርግልኝ። እሺ ተውጣ እዴ ማልቀቃ አንተ አልግም እንዳንተ አይነት ሆነ እኮ ደብዳቤ እኮ ይሰጣል መጀመሪያ እና እንትን ነው ፍቅር ፍቅር ጽሁፍ ነው ደብዳቤ እንደ አታነብም የመጨረሻ እኮ ማስጠንቀቂያ መስጠት መጨረሻ ነው። እኔም እኮ መጨረሻ ነው። ህዝብ በቃ መጨረሻ አልፈልግም። ሂድ ሂድ፣ በቃ ሂድ፣ አባረናል። ሂድ አርባክ ይቅርታ ትበላለህ። አጭበርባሪ